Ja, ek is Burger Burger van die Droogtel projek. Droogtel met Burger Burger. Baie mense wil weet hoekom het ons hierdie projek begin? Hierdie projek het eintlik begin rondom myself. Oktober 2016 het ek nie meer hoop gehad vir my land nie, nie meer hoop gehad vir my lewe nie, nie meer hoop gehad vir enigiets nie. Nie eens vir my huwelik nie. En en ek het besluit op 'n dag, op 'n baie swaar dag in my lewe om my eie lewe te probeer neem. En ek is gered. En ek is ek het deur hierdie redding wat ek ge, gekry het, het ek besluit en vir die Here gesê ek sal hom help. En dit is waar hierdie projek dan nou begin het, Maart 2017 op 'n plaas in die Bosmanland. Dit was 'n lekker donker weer aand geweest en ek het vir my swaar gesê, kyk hoe mooi skilder die Here in die lig. Waarop sy broer geantwoord het: As hy maar net 'n slag op die grond kan skilder. Net daar het ek besef dat hierdie droogte is in die jong boere se bloed en in hulle vlees in. En ons het besluit om hierdie projek te begin droogte help met Burgerburger 6 Maart 2017 het ons eerste vrag gery na Kalvinia in die Noord-Kaap. Daarna het ons baie vragte voer gery na boere toe ons het water aangery. En elke keer soos ons net wil ophou, dan kom die Here maar weer soos hy op 29 Oktober 2016 gekom het en hy kom tel maar net weer op en sê gaan aan ouens, gaan aan. Hierso is weer vir julle fondse. Hierso is weer vir julle milies. En dan gaan ons aan met hierdie projek. Ehm um, sodat ons naweke al 'n gereelde konvoi naweke geraak gehad het. Waar's vragte en vragte voer vat na boere toe waar dit verskriklik droog is. In die Boesmanland, in die Noord-Kaap, in die Wes-Kaap, in die Suid-Kaap en so ook in die Oos-Kaap. Heidiglik staan ons met op meer as 800 vragte voer wat ons aangery het na boere toe wat dit verskriklik baie nodig het. Ek wil graag vandag vir elke mens daar buite vra om ons te help, om ons te ondersteun. Dit is hoekom ons hoekom ons hierdie projek doen. Ons doen hierdie projek vir God se kinders, vir die boere van ons land wat ons baie nodig het. Baie baie dankie aan elke mens daar buite wat ons wel ondersteun en wat daagliks en weekliks en maandeliks vir ons donasies maak. Baie dankie vir die boere wat vir ons voer skenk. Baie dankie vir al ons transportouens. Baie dankie ook so aan die agte boer wat vasbyt in ons land. Wat ook al gebeur in ons land, ons sal altyd ons boere eers stel in ons land net na Jesus. Dankie.